Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем рисовать велосипед. У велосипеда минимальный внешний дизайн, и интерес у художника вызывает четкость логики и его конструкции. Первое. Вы выполните быстрый, но аккуратный набросок основной конструкции. Включая колеса, это еще одна возможность для вас взглянуть на эллипсы. Выполните быстрый, но аккуратный набросок основной конструкции, включая колеса. чертовать четкие контуры, демонстрирующие толщину шин, а также форму седла, руля, область педали и цепи. Обратите внимание на узор, накладывающийся друг на друга спиц. Сейчас я все это обвожу маркером, вот таким.